Następny. Nie, nie, ja nie. Odejdź, dawaj. A jeszcze pan trener. A no ja po co? Po PSA. Ty też nie bądź miętki. Daj przykład innym. Badaj się regularnie. Zrób to dla jaj. I dla prostaty. Wejdź na www.movember.org.pl i dowiedz się więcej o profilaktyce męskich nowotworów.